是上指引我方向，你成为奇妙，你是我君王，你是全能生和永在的父，是以马内利，神与我们同在。 站在马槽，前卑来到世上。你亮光照耀黑暗的地方，你带给我们无尽的欢乐。你的名就是耶稣基督，哈利路亚。 降生，生子道成肉身，为了爱我而生，哈利路亚！耶稣赐我盼望，我要大声欢呼，我要欢呼，耶稣诞生。 耶稣诞生。你出生在马槽，谦卑来到世上。你亮光照耀黑暗的地方。 带给我们无尽的欢乐。你的名就是耶稣基督，哈利路亚。耶稣今夜降生，生子道成肉身，为了爱我而生，哈利路亚。 盼望，我要大声欢呼，我要欢呼。哈利路亚，耶稣今夜降生，生子道成肉身，为了爱我而生。哈利路亚，耶稣赐我盼望。 要欢呼，耶稣诞生，耶稣诞生。